Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya, channel Arga Dewanto Masih di video pembelajaran software 3D Blender Kali ini kita akan mencoba membuat rumput di software 3D Blender Langsung aja kita menekan tombol Shift A, lalu kita add mesh, kita pilih plan Dimana plan ini nantinya kita akan jadikan menjadi uh, material rumput uh, Saya kecilkan sedikit, uh, kita sesuaikan Uh, lalu langsung aja kita masuk ke partikel properties uh, yang gambar seperti ini ya. Di partikel properties di sini ada tombol plus dan min, kita plus aja. Lalu di sini kita pilih hair atau rambut. Uh, maka uh, sudah terlihat seperti tumbuh rambut atau rumput nantinya kita bisa mengatur uh, panjangnya di sini kita masukkan misalkan 0,02 saya masuk ke render view dulu saya pencet Z lalu saya pilih render di sini numbernya kita bisa tambahkan uh, dari 1000 kita ubah menjadi 50000 karena plan di sini masih besar kita berikan warna klik new kita berikan warna hijau tapi rumput di sini masih belum terlihat natural kita bisa melakukan settingan tambahan masuk ke particle properties lagi di sini kita pilih advance nah di sini ada velocity kita atur randomize misalkan menjadi 0,02 uh, maka hmm, tumbuhnya rumput sudah mulai acak uh, secara random kalian bisa mengatur tambahannya di bagian uh, fisik bisa mengatur browniansnya atau demnya di sini saya misalkan tambahkan sedikit sudah terlihat agak pendek kita akan coba membuatnya lebih natural kembali. Saya pilih plan nya plan yang sudah menjadi rumput ini. Uh, saya menekan uh, Control Tab, uh, saya pilih Particle Edit. Atau kita bisa mengubah dari Object Mode ke Particle Edit di bagian kiri atas ini. Jika sudah, kita bisa mengatur strength-nya berapa. Uh, misalkan sekitar 500 kita tarik aja arah rumputnya agar arahnya semakin tidak beraturan atau menyesuaikan objek yang lain lalu kita menekan Control Tab kita masuk ke Object mode nah di sini sudah terlihat makin acak dan terlihat bagus dan natural lalu saya akan menambahkan uh, rumput berwarna lain di sini ya kita akan mencoba mengcopy modifier dari rumput ini saya menekan shift A saya tambahkan objek uh, silinder saya menekan garis miring masuk ke solid view saya klik bagian face ini lalu saya menekan Ctrl Alt E saya pilih P habis itu saya tekan P pada keyboard saya pilih selection saya menekan tombol tab saya pilih bagian bawah ini nah, kita buang menekan tombol X delete kita kembali menekan garis miring saya S scale saya kecilkan nanti saya akan coba berikan material rumput tapi dengan warna yang berbeda kita masuk ke render view lagi uh, ini kita bisa menekan shift ya lalu sudah dua objek pilih objek berikutnya adalah uh, plan yang sudah menjadi rumput ini kita Ctrl L lalu kita pilih modifier nah, di sini tidak ada perubahan karena plan yang di sini sudah tidak bisa diedit lagi karena kita sudah melakukan vertical edit tadi dengan uh, menyisir bagian rumput kita klik kembali bagian lingkar ini kita uh, delete edit uh, maka di sini kita bisa mengaturnya kembali kita number emisinya kita ganti misalkan menjadi 20.000 Oke. Okay. kecilkan. Misalkan kita menambahkan uh, browniannya. Saya menekan tombol shift sambil saya geser agar pergeseran angka di kolom ini uh, bisa pelan ya, bisa kita sesuaikan dengan mudah. saya kecilkan sedikit saya akan duplikat ini di sini kita bisa mendelete di sini kita tambah di sini kita bisa menguranginya di sini dengan menekan tombol minus saya akan mencoba mengekstrut ini kita berikan bevel kita smooth lalu kita beri warna tanah Saya ini kita close dulu kita ganti warna coklat agar mirip menjadi tanah Di sini kita bisa tambahkan lagi. Atau kita tidak pertama tambah sini, kita lakukan kembali pengkopian. Misalkan kita tekan shift. Kita Ctrl L, lalu kita make links pada modifiernya. Oke, okay. kita delete edit lagi kita bisa mengurangi ini menjadi 5000 misalkan tapi pada partikel rumput yang berwarna putih ini ikut termodifikasi uh, saya undo kita duplikat dulu di sini setelah kita duplikat kita bisa memodifikasi tanpa uh, mengganggu uh, rumput acuan kita sebelumnya sudah karena sudah berbeda kita sudah duplikat jadi material uh, partikel yang berbeda kita kurangi misalnya jadi 5000 kita kurangi juga karena biasa kita 0,01 lalu di sini demnya kita kurangi demikianlah tutorial kali ini bagaimana caranya membuat uh, rumput yang sederhana di software 3D Blender uh, terima kasih uh, kalian yang sudah menonton video ini uh, like video ini jika kalian suka dan jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komentar jika ada yang ditanyakan. Nah, subscribe channel ini jika kalian merasa channel ini bermanfaat. Nantikan video tutorial berikutnya dan selamat belajar.